Времена непростые, вы видите, со всех сторон тут нас пытаются не просто уже укусить, мы все видим, мы разгадали их замыслы. Поэтому вы, э, читая всякие там каналы, письма, которые вам присылают, прочитали и забыли. Вы должны знать, что самое ценное для меня, как президента, это вы и ваши дети. И я знаю, что эти дети должны жить в мирной стране и под мирным, светлым небом. Вы видите, что нас просто хотят затолкать в войну на Украине. Специально. Чтобы мы оголили остальные наши границы. А потом с нами разберутся быстро. Мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика. А стратегия у них – разобраться с Россией и с нами заодно, чтобы потом опять не начинать, как в августе 2020 года, а вдруг устоят, выстоят и так далее. Мы разгадали их замыслы, не просто разгадали, мы имеем достаточно для этого информации. Но фейков вокруг нашей страны, вранья будет еще предостаточно. Еще раз повторяю, мы знаем, чего они хотят. Мы к этому готовы. Мы будем бороться и умирать за вас на нашей земле. В этом вы можете не сомневаться. Ну, куда денешься? Праздничное настроение, но тем не менее приходится говорить об этом, чтобы вы твердо понимали, в каком направлении мы движемся. Мы не хотим никаких скандалов, конфликтов и никакой войны. Мы люди мирные и хотели бы, чтобы вокруг нас был мир. Но видите, им не нравится это. Делайте свое дело. Занимайтесь своим делом. Рожайте детей, кто еще хочет родить. Растите детей. Мы всячески будем вам в этом помогать в нашей мирной и независимой Беларуси.